oras sa 105.3 DXWB, BYBFM, alas 7.32, musunod na ang mata sa Katilingban program. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to DXWB. DXWB. 105.3 BYBFM. Kapatagan, Lanao del Norte. Music Radio. 105.3 BYBFL Broadcasting from the second floor of Municipal Hall Building, Kapatagan, Lanao del Norte 105.3 BYBFL Magistic Kapatagan More, more, more, more, more, more music On 105.3 Ang mataas sa katilingban program hatod kanato sa mayong Kabubot On ni uh, Lanao del Norte LMP President o Kapatagan Municipal Mayor Barry Y. Baguio. Maayong buntag lalawigan sa Lanao del Norte. Maayong buntag haring lungsod sa Kapatagan o sa 33 ka mga barangay. Mayong buntag, barangay lala, tubod, baroy, maigo, kulampugan, sapad, SND, nunungan, o Salvador, sa ngalan sa akong partner nga si Ellen Ibanez, sumampung Loria, gini ang inyong alagad sa kahanginan 30 Estapas Francisco. Buhatot ka ninyo sa special edition sa Mata sa Katilingban program. Ato ginighimo karon nga special nga edisyon alang sa pag uh, hisgot hisgot na to diin anti dispiras kita karon sa GCQ Tagaw, piyesta god anti dispiras karon sa pagtapos sa GCQ og ingon man usab ugma dispiras bitaw mga sugin di paminaw ato ning paghisgutan karon mandato naman gyud kinigikan sa nasyonal unsay mga posibleng mahitabo niini human sa GCQ unsay mga palisiya nga ipatuman na sa lalawigan sa Lanao del Norte unsay mga palisiya nga ipatuman na sa mga rehiyon nga nailalom sa pagwagtang sa mga community quarantine Waon sab nato ang inyong mga pulso Unsay ang inyong mga reaksyon? Dunay nabalaka, dunay nalibay, duna usay mga naguol. Unsay plano sa atong kagamhanang probinsyal? Mahitungod sa mandato gikan sa kauluhan. Posible ba nga magpaabot og petisyon? ang ato ang provincial government ngadto sa IATF National unsa kaha ang ipatuman na usab sa mga new normal o niya ang nagtangag sa tungunahuna nga atong hinay-hinayon sa pagtibawas pinaagi sa pagtuki sa number 35 resolution nga gipagawas kag amhanang national sa Interagency Task Force. Andam na ba ang lalawigan sa Lanao del Norte sa pagwagtang sa mga nagkadaiyang mga gipatuman ng mga quarantine? Andam na ba nga mudawat ang ah, lalawigan sa luag nga pagbiyahe sa mga pampasaherong sakyanan susama sa bus? Unya gato mga manguli, i-quarantine pa ba? Nga wala na may quarantine, ter, ah, wala na may ipatuman nga quarantine. Daghan kayo tag ang ayang paghisgutan. Og do na usab ako'y nakita nga usa ka ah, gusto na ko ah, gusto na to kining ipatinaw aw ipaklaro no. Mo kontak kita. Sulayan so, na to kontak ang ato ang uh, provincial uh, uh, municipal health officer no naatay na kutlo ng impormasyon nga gipagawas sa super balita nga matod pa ang source ni ini mao ang DOH Cagayan de Oro City nga dunay 20 ka kumpirmado nga kaso sa COVID-19 uy medyo nasakta dinhi sa Lanao del Norte ano ni tinuod pagkaha ni nga datos gusto na to kining ikumpirma sa ato ang uh, provincial health officer pinaagi ni Doktora uh, Teresa Reponte Bay-ubay nga mga iskutanan o pagbasa sa inyong mga reaksyon, text. Hmm, ato sa ning uh, kung natay mga balita nga giandam ato laning ipalusot ni mga pipila. Okay, uh, gumikan lagi ni iming uh, ah, ipagawa sa national kagahapon adlaw. Medyo nabalaka kita ako sa kong gagalingon, nabalaka ko. Ha, nabalaka ko kay sa pagpatuman gani sa GCQ perting daghana namang kaayong tao Perting namang kaayong daghana nga uh, uh, naas mga commercial centers pilas mga tindahan di na mo patuman og social distancing samot pa nga wag tango ng GCQ nga basta pagmando ra ba sa nasyonal kinahanglan kay musunod ang atoang ubos nga level sama ra pud ni munisipyo sa Lanao del Norte og unsay pagmando sa provincial government sunod gayon ang mga munisipyo niya to ang gikabalakan pagdungog na nga katawhan ini kay wa na mo sita sa kadaghan sa na malit karon naas mga sitrong bahin wa manggaling nang sita how much more kung wala na quarantine o doon ay mga tindahan bikiri wa yun gamas o niya itong gikabalakan Balik ta, human lamang, nilang pipila ka mga pahinumdom. Oras na to alas 7.57 na mga sugintig paminaw. Nag nagkalayang reaksyon karon nga tuang uh, naa karon sa tuang mga cellphone uh, text ato ning basahon karon taod-taod ha. Pero ato una ning uh, ti mawason kining gipagawas nila nga resolution number 25 series of uh, 2020. So uh, medyo matawag na to uh, matawag na to og uh, ikabalaka ang uban gikalipay ang uban na <laughs> uh, ah, kinibitawng matawag na to kanang natako nila uh, pagmaya o oh, nag nagpakuan pang uban kay gumikan nga wag tangon na lagi ang tanang community quarantine. Ha? Dinhi na apil ang atoang dalawigan sa Lanao del Norte sa Giingon. Uh, sa dili pa ato sa ning uh, basahon ning usa ka public service no uh, gikan sa NUP sa lungsod sa Nunungan. Ah uh, Insa tong nagakita sa GSIS Humid ID nga gipanagiyahan ni CP Alia Sarangani Langi. Nahagbong siya samtang pauli siya ngadto sa Sapad gikan sa Kapatagan last week pa. Ah, last week kagahapon ra niya nabantayan ah, sa Nunungan Sub Office o palihog lang uli dito sa Nunungan Sub Office dinhi sa Kapatagan, no? or uh, ihatod ni sa istasyonan kinsa to nakakita ni ining GSIS UMIT ID nga gipanag ni City Alia Sarangani Langi uh, nahagpong ni samtang uh, nagbiyahe siya gikan sa kapatagan pauli ngadto sa Sapad Ag, uh, last week pa ni siguro nahagpong din bago lang niya nabantayan kung kinsa ka to nakakita iuli lang diha sa nunungan sa office diha sa kapatagan o kaha uh, diha sa o dinhi sa ato ang uh, munisipyo ihatod lang palihog no kay uh, importante to din kinsa po ni nagakita sa clamp meter nga model 763 Fiok ipanagiyahan ni Regional sa empleyado ni nato dinhi sa munisipyo palihog lang po og paghatod dinhi sa ato ang uh, munisipyo kinsa to nakita uh, clamp meter model uh, 763 Fuke o kaha tawaga si Junal Bagaluyos pinagi sa number 0905-958-3149 uh, dunay pahalipay ang uh, ah, makauli sa maong clamp meter Dayon lain usab natong hisgutanan atong ipahibalong adto sa katawhan nga karong adlaw ah. mudawat na ang LTO sa uh, district office sa lungsod sa Tubod o nga mga transaksyon mahitungod sa pag-renew sa inyo ang mga driver's license, SP, o gatong makuha og SP, mo renew og sakyanan. Dayon karong adlaw usab agilauman ah, ang bukas ang mga nagkadaiyang emission testing center. Ang pinakaduol sa Lanao del Norte mao ang Pagadian City, uh, ah, Mulapi, Zamboanga del Sur, Ingon man sa Tangkog City o Gusami City o Roqueta City. Ona nga ato ang uh, pinakaduol nga emission testing center dayon na uh, uh, I don't know ah unsay uh, ah, plano ni ini karon nga travel pass kuha ka travel pass nga uh, karong biyernes mo tapos naman ang ato ang uh, GCQ No, uh, I don't know uh, unsa pay plano siguro dunay emergency meeting nga paghimuon ang atong interagency task force dinhi sa ato ang uh, probinsya o posible usab nga magmeeting na usab ang uh, mga mayores sa lalawigan sa Lanao del Norte ug unsay plano nila niini kay mao man ni atong gikabalaka diha na manggod oh, diha na ang atong kabalaka sa uh, pagkonsisok na unya sa mga tao. Kaya atong gitan-aw no, gitan-aw na to gikan sa ECQ, ha? Gikan siya sa ECQ. Pag naog nato ngadto sa GCQ, pagkadaghan na yung mga tao. Ha? Di na mapugnan. Labihan na kadaghan. Dayon, ah, from GCQ, ha, nga wag tango na yun ang tanang community quarantine sana po kaha, ha? Nagdihanag yung naghanag, mas mo pa yun. Sa akong pagtuo ni ini, kung magtango na ang uh, gitawag nato ni ini nga GCQ kaning General Community Quarantine nga atong uh, gipatuman karon dinhi sa lalawigan sa Lanao del Norte dako na ang posibilidad ha? dako na ang posibilidad nga magbukas na ang mga dagkong kananan, magbukas na ang tanang tindahan. So unsay mga ipatuman ni ini? Ah, istrikto baghang ipatuman nila ang social distancing. Sa akong nabantayan, kung musulod ka sa, sa, sa usa ka tindahan, ilang gilimit, Ah? Ilang gilimit ang mga personalidad o mga tao nga mamalik sa ilang tindahan dayon ka sulod na i social distancing pero pag abot sa sulod wala na i social distancing ilabi na kang kumaglinya kas pagbayad ang uban ipatuman ang aga patuman ang uban dili sa may manita ha kinsay manita mo ni ang ato ang uh, gitan-aw garon o gikabala ka garon kay wala pagyud tay igong uh, para sa kuha dili pa uh, andam no dili pagyud andam ang atoang uh, ah, probinsya nga wag tango na ang tanang uh, community quarantine so posible na ni kung mahitabo na ni kay region 10 man tanang region 10 man wag tangon ang uh, ining gitawag na to og uh, general community quarantine So lusot-lusot na ang mga tao. Dili na ginahanglan og travel pass. Dayon ang naa usab nga nagtangag sa atong una-una unsaon kahatong gikan sa mga high risk area. Ha? Sa mga giilang nga high risk area. Unsaon kahato sila? I-quarantine pa ba gihapon? nga ang mga munisipyo nag-andam naman og mga isolation area. Ha? Unsa kay mga protocol ni ini Unsa kay posibleng guidelines ni ini nga kinahanglan pagasundon nga katong nakasamtangan nga nanguli na nga nagka-quarantine padayon papakahat o silang i-quarantine. Muna yan nga mga pangutana nga nagtangag sa atong muna-huna, uh, ah, atong paabuton unya kung unsa ang mga uh, panglantaw unya puhon sa ato ang provincial government no kay lisod manggod dili nimo masupak ug national na ang magbando so sama sa nahitabo sa Lanao del Norte ECQ siya dayon gimanduan nga mag GCQ ang nahitabo sa pagmando nga mag GCQ na uh, ah, gipaningkamutan sa atong provincial government nga ma-ECQ kita naghatod sila resolusyon dito sa IATF National apan na uh, ibaliwala dito sa national so mo ang Lanao del Norte nga mag GCQ niya karon uh, ah, ECQ na usab kita o GCQ wag tango na usap ang tanang quarantine So inaot unta nga mahatagan og uh, igong panglantaw usab sa national level nga dili lang unta nga mga paabuton pa nga musaka ang uh, ato ang uh, infected dinhi nga mga katauhan o person uh, ah, pipila ka mga lumulupyo sa Lanao del Norte mahitungod ni ining COVID-19. Okay. Akawang na sayang, sayang atong paningkamot, no? Sayang atong paningkamot. Labi na, mamo na tong ikabalak-an gud. Og na na press na to ang pagkailap sa COVID-19 dinhi sa ato ah, gumikan nga wala ta nagpasulod sa mga taga laing dapit labi na sa mga giila nga high risk area o ang Cagayan nagsaka nagsigisaka ha, ang ilahang mga uh, COVID patient dito na posible gikag Cebu kag Manila kag Cagayan de Oro gikag Zamboanga City mo uli din he Mapugnan pa bakha nato ni. Ha? Mapugnan pa bakha nato ni. Nga naa may mga asymptomatic. Mao maguni na ay mga asymptomatic. Okay. Ah uh, Basa sa tag mga pipila ka mensahe gikan sa atong live Facebook page. Una nato basahon ang kining resolution number 25 series of 2020 nga gipagawas kagahapong adlaw o nato Mayo 11. Okay. Maayong buntaga, Sir Parents, maayong buntaga. kadaadlaw adlaw jud ko gaatang sa imo live Mark Luis. Salamat kayo Mark Luis. Shout out ko sa family o kay James Clement diri also lay uh, ah, Maranding Purok Santol. Salamat kayo sa pagtan-aw. Cristala Fuentes, good morning. Ate Sir Albius, good morning. Di Sir Ferdy, Albius family, di ay me watching from Poroxico, Bagong Silang. Okay, salamat kayo sa pagtanaw ha. And uh, ah, Gikan ni Irene de la Serna Sir Servers, good morning, shout out lang ko sa de la Serna family. There is San Vicente Proctos of ni Benji Hermosilla na naminaw ni mo Salamat sa pagbasa, sir. Liwanag Liway, good morning. And uh, Presi Almohalias, good morning Sir Perds. Kusog kaayo ang mata sa katilingban dari sa lapi ang pantalan. Purok tres, maura in town among gipaminaw kada buntag. Salamat kay Sir Perds nganong in town man na. <laughs> Salamat kaayo sa imong pagpaminaw usap. Dari gag-ang good M Sir Perds mangutana unta ko pwede ba mi makalapas sa Jew sa among tubig wala pa mi penalty pwede me sa John na mi makabayad. Thank you, sir. Salamat sa pagtubag. Ato na ipangutana sa atoang uh, ah, general manager karon. Wala naman gudta sa quarantine. Siguro, kung imong bill, March o April, uh, pwede ra. Pero siguro sa bulan sa Mayo, hindi na na pwede. GCQ naman ta, no? Ah, uh, depende po kung nagtrabaho ka sa nagsirado nga tindahan, ha? Oh. Dayon na uh, ato po daing uh, pagahisgutan no uh, kagabi eh, kalit nga nawala ang supply sa tubig uh, gikan sa Kapwad. So do na dayon butong nga uh, tubo din ilahang giayo no. Uh, ah, Gulat-ulat ko sa tubig tama alas 12 wa gyud. So uh, gitawagan nato may daghan na po nang nawag nato ah uh, may istorya na ko si Sir uh, Can Elomier o uh, ah, gibanabanag alas 2 pero kanang buntag matanaw alas 4 natay agas so salamat po sa taga Kapwa na sa inyong pagpaningkamot na makabalik na ang agas sa supply sa tubig sa Rayne Uyog mayong buntag <coughs> dayon na uh, mayong buntag usab ni Generous Siangko Ginya ah uh, and uh, Makalinaw family here in Butadon, Kapatagan. Kay Save everyone. Jonas Pilomino, uh, Lupagi, Rito Jr., Great Coast, taga Riverside, Kulambugan. Lanao del Norte from Jonas Pilomino, Lupagi, Rito Jr. Okay. Lagi, <coughs> upo na ta. Cristala Fuentes, pag-greet ko nila ni Grace Reyes, John Gilbert Ligaspi, a ah, great palaw. Ah, thanks, sir. Okay? Gika ni Noel Balangita first, pa-shout out ko sa kapwa doon sa update sa tubig niya. Agas naman. Ah, nag-agas naman. Ah, may tungod sa tubig. Ah, Dabi Jane, bako taghap, manlangit, lambuhon. Mm-hmm. Ketchup lang ha. Ah. ang sabi ang totoo nila na ipag karata so okay lang hindi lagi ni COVID okay ah nawala na lang taga-bihi gamay David J, no? Uh, good morning, sir. Taga Maliwanag, Baroy, Lanao del Norte. Now, Saudi Alcobarco. Okay. Uh, salamat kayo sa pagtanaw, Jane. Joji Dihos Impiso, mayong buntag tanan na og nimo Sir Perch watching from Kuwait. Okay, salamat sa pagtanaw. Good morning Sir Perch, shout out lang ko sa Luna and Celestial family watching here in Lala proper. Greetings coming from Analo Balberos, uh, Juji Joseph Piso mayong buntag sa akong pamilya sa Campo 5 og uh, Malingaw tubod Lanao del Norte amping tanan miss you all gikan ni Juji Joseph Piso sa Kuwait no And uh, makawala sa kakapoy nagapaminaw og news pareha tinabian kapoy nagtrabaho tabi Arabic oy. <laughs> okay, uh, salamat kay uh, TV Jane na amping kanunay diya sa Saudi Arabia. Uh, Rhodes, uh, Saturday, Ayos, Morning Sir Birds, sa Tanang Naminaw, labi na sa Kumbana, Danny Asoy, watching you live here in Proctres, Lapinig, Kabatagan. God bless and more power to your program. Uh, ah, MEG Montirola Castardo, uh, Sir John Recompasyon, good morning. And uh, Lani Giorgio Reyes Rome, good morning Sir Verge. Unsa ka tinuod nga naanay confirm kag kahapong adlaw positive sa COVID-19 sa Kapatagan? Oh, ah, wala man ni update pa ana ay. Ha? Wala man na wala update pero naa koy a morning. Kuya, unsa may balita di as Kapatagan? oh, <laughs> ah, unsa mo dai ni? Eh? Kamo nagkuna mo pero ako apa ah, jud ko kabalo ani. Nalang ko'y buot ipatinaw, no? Nalang ko'y buot ipatinaw din ni, eh, nga nabasa na ako ng news. Ah, gikan ni sa ang problema hinay magugya tong net no ah, hinay kaya to ang okay nga to ang upload ang atong download may hinay kayo so nalang ko'y buot ipatinaw ipaklaro ni Imi kay na ko'y nabasa sa pamantalaan pinaagi sa online super balita no uh, asa pagmugikan anang uh, giingon nga naa <laughs> ah, wala man ko informasyon pa ni pero sige lang ato nang uh, ah, klarohon ang inyong mga pangutana ha atong klarohon ang inyong mga pangutana pag naghana man ni hmm unsa may balita diya sa kapatagan okay ra man mi dire Okay, Lalang Liman Tumalas Barangan, good morning. Uh, Sir Ferdy, shout out lang ko sa mga Tumalas family og Alkisar family, uh, Baranggan family dari sa Dungguan, Purok 5 always did min naminaw nimo sir. Salamat sa pagbasa. Ah, sir, shout out ko sa family nako sa Manlangit Lambuhon family sa Malirwanag Baroy. Akong iyaan sa Santo Tomas Tioli Pungasi og sa Bana sa mama nako Justado Bakalso family naa dayto. Oh. San, ang tinistira sa Santo Tomas, oh, naalala sa ote. Jane Albapara, good morning kuya. O sa akong mga silingan, ilabinas, mga konsihal. Ronald uh, ah, Sapanta. Okay. Ha. Ah, Kajot eh, lang ha. Ah, doon ako'y nabasa din ni eh. no una sa ako sa ning ngatan aon. Doon ako'y nabasa din ni eh, pinaagi ni ining super balita ang Region 10 dunay uh, matod pa din eh sa ilahang uh, super balita kagayan ni Oro ang uh, source nila mao BOH DOH dunay confirm case na 20. Hmm, sa Region 10 eh, ha. Sa Iligan City, upat ka kaso ang natala, duha ang namatay, duha ang nakarecover. Sa Cagayan de Oro City, walo ang gikatala nga kaso sa COVID-19 upat ang namatay usa ang naka-recovered tulo ang outpatient sa Misamis Occidental usa ang namatay o upat ang kaso nga natala usa ang namatay usa ang naka-recovered kining naka-recovered gaton is dila og duha ang outpatient sa Bukidnon, usara ka kaso ang natala, usapod ang na-recover, naka-recover. Sa Kamigin, usara ka kaso o naka-recover na kini. Dire sa Lanao del Norte, natingala ko ni ini kay base sa atong nakuha nga taho kagahapon adlaw nga ato yung gikumpirma sa tubod ang katong nagpositibo negatibo na sa maong uh, swab test. No? Gikumpirma na kagahapon, negatibo na. Naay nagkabutang nga usa recovered, usa ang outpatient. Sa akong nahibawan, usa lamang ang nagpositibo sa Lanao del Norte og nakarecover na kini gumikan nga migawas na ang resulta nga negative na kini sa uh, gihimo nga test. Apan, dunay usa nga nakabutang na outpatient. Mao ni akong gusto kong pirmahon. Sulayan nato og uh, contact si Doktora Teresa Reponte ang ah, mahitungod ni ining maong talaan ug unsa kini ha ilabi na nga padulong na kita sa pagwagtan sa quarantine. Pero, dunay power ang asa ko nahibawaan na sa pagkasabot na ko ha, dunay power ang LGU nga ah, mupatuman og lockdown sa usa ka barangay kung kinahanglan ah, kini Kay so layan na kong ha. Kay busy ra pa ni atong doktora Okay, mga na, no? Gisulayan na to og tawag. Kay uh, medyo uh, medyo tinghalhata ni ini. O kung ano nga uh, dunay duha nga nakatala dinhi sa Lanao del Norte. So unsak kini? No? Mas maayo nga uh, gikan gayud nila, no? Ang uh, maong uh, uh, Hmm, di yan pa motubag, no? Ah, sulayan so, na itong text. Misulay kong text no, misulay kong text ni doktora ah base na mag-reply siya ha. Kay ang uh, ah, nakabutang magod sa ilang headline din he, uh, sa ilahang uh, dunay bagong kaso sa confirmed COVID-19 o Cagayan de Oro. So, walo ang natalang kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro dunay nadugang nga lain usa usa bag lang gipagawas nga briefer sa Department of Health DOH 10 May 12 alas 3 sa hapon. Upat ang unang natala nga patay sa Cagayan Oro di usa ang taga-barangay Kamamanan, barangay Bulwa sa namatay sa Davao, barangay Lumbia ug barangay Carmen samtang usa ang nakarecover nga pinakaunang kaso nga nanimuyo sa barangay uh, sa numbered barangay Cagayan de Oro City nga usa ka 77 anyos. Samtang tulo ang outpatient nga nagdugang nakapuko sila sa Cagayan de Oro. Pero base sa ilahang talaan nga gipagawas, mao ni ato ang ikatingala kung nganong duha, ah, duha ang nagabutang ang uh, nakabutang 1 recovered, 1 outpatient. Doon na ba'y nadugang? Mo niya itong pangutana. Doon na ba'y nadugang? So far, katong uh, ah, nakat sa katong natala sa uh, kapatagan nga gikan sa barko ni Nao no sakay sa barko nga nagpositibo sa rapid test, negatibo man ang resulta sa iyang swab test. No, negatibo. So, dili na to siya magpan. Negatibo man. Ah, negative man siya sa swab test. So, gusto na to ni klarohon o asa yun ni. So, mangita yun ta o source karon kung uh, unsa kini asa kini gikan uh, ah, kining nganong duha ang nakabutang nga uh, ah, COVID-19 patient negative sa uh, positive sa Lanao del Norte. One recovered, one outpatient. Unsay but pasabot niini? Ug asa kini dapita? Okay, padayon sa tagbasa sa ato ang uh, ah, nagtanaw sa ato uh, ah, live Facebook page gikan ni Asel Constantine. Good morning Sir Ferds. Pa-shout out lang ko sa Constantino Murado family o mga kasilinganan sa Kabasagan. Naminaw mi sa mga update uh, nga imo jud ihapsay og pasabot sa katawhan. God bless us all. Keep safe. Salamat sa pagbasa. Salamat po sa inyong pagsalig. Ah, uh, ah, Darian Tobs. Ayaw buntag. Usama na yung mga ngalananay. Sally Red, Sir Purge, aw hangga jud taon ang katawhan nga dili lang jud magkumpiyansa kay masayang unya ang sakripisyo nato sumiaging mga bulan o uh, ah, ampo o amping mga igsoon gikan ni Sally Red. Yes, mo na ato ang uh, ah, uh, awhag karon dili jud ta mo kumpiyansa no karong panahon na dili kita mo kumpiyansa ah sa ni Zeram Dals Cubs maayong buntag sir o sa akong mga pamilya diha sa Mantika Misamis Oriental Caballero Family maayong buntag ninyo diha Sir Perns, good DM. Greetings to all Kauswagan Police Station personnel headed by Police Captain Eric T. Logroño. Salamat, Sir Perns. Minaw Metro FB Live. Salamat kayo, Sir Junjun Retiza Mabaw. No, salamat kayo, Sir uh, ah, inyupi ni dito, no? Salamat kay sa pagtanaw. Lenlex Albanta, good morning sir. Naka-receive ko gikan sa SSS. Ipa-claim daw nako ML. Tinuod kaha ni sir. Taga Libertad Baroy ko. Wala ra ba ko'y uh, update anada. Ang unsan ana ah. ah? Zram Dalgs Cubs, good morning sir. Watching from Kuwait, Amping Tatanan. Uh, Vera May Malasarte Umbrada, good morning uh, Mitchell Calderon Arol Serperge, maayong buntag as lang ko kung mag-renew sa license ba na expire of 2016 kung mag-exam pag uh, pag dili makapasar mo balik ba og exam or mo bayad na lang uy dili na siya pwede mo exam uh, 16 17 18 19 20 I don't know kung masulod na siya sa dorman kung nasulod na siya sa giila nila nga dorman ang imong driver's license um, exam jud ka. Ha? Pero adto lang dito adto lang palihog ang LTO para maklaro nimo, no? Uh, kung dili na siya dormant, uh, dili na ka mo exam. Pero og uh, maila na siya nga dormant, no kay ako ni bawaan nga dormant 5 years man up. Mo na giila nila nga dormant sa driver's license. Okay? So adto alang uh, Christina Hines or uh, Sir Perds, pa-shout out lang ko sa Oral Family, Enrique Family, Kundiman Family ug sa tanang naminaw dari watching here for Rock Otso Quarry Lapinig. Greetings from uh, Christine Christine Torion. Hmm. Okay, good morning Sir Perdi. Unsaon na lang ug mag-open ta dere nga naa may case sa CBO uh, ah, magsulod gawas na dayong tanan tao kita dere walay case hadlok masugdan uh, masugdan og asymptomatic sir yes mao gyud nay mga atong problema Hi, good morning. Listening here town cent sa town center si uh, sir. Please pagigreet sa Kudis Food House labi na sa maanyag namo nga madam nga si Jocelyn Generalao o sa chief cook namo nga si Nora Villacroses. Thank you sir and God bless. Mm uh, Vera May Malasarte Obrada. Good morning, sir. Pag-greet ko sa mama Indayon, Papa Ani og happy birthday ni Manang Nilda Navarro. Okay, uh, salamat kayo sa pagtanaw. Randy Gabika, Give Safe Lanao del Norte. Donna F. Aguilar, mayong buntag ni mo sister. Uh, good morning sir, nagka-receive ko. Um, lagi mo, o oh, lagi ni, uh, ni siya. Daghang kaayo pang uh, laing comments. Ari sa ata, ha? Ari sa ata sa ato ang uh, resolution. Resolution gikan sa Republic of the Philippines Interagency Task Force for the Management of Emerging Infection Diseases. Resolution number 35 series of 2020 May 11, 2020. Adto pa man ni May 11 kagahapon lang nila nagipagawas. Kay diretso ta? Ha? The recommendation of the IATF Sub-Technical Working Group on uh, Data Analytics are approved. The specifics which are as follows. Mauni ang ilang aprobahan sa IATF National. Beginning 16 of May 2020, the classification of provinces highly urbanized cities and independent component cities based on rest level shall be adapted as follows. Ipa-adapt yun ni. The following low-risk provinces, HUCs, ICCs, shall, shall no longer be under community quarantine without prejudiced to strict observation of minimum health standards. Mao siya, ha? Wala na yung mga community quarantine nga ipatuman. Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan City, Region 4B, Marinduque, Occidental Mindoro, Mindoro, Romblon, Palawan, Puerto Princesa City, and uh, Region 5, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Legazpi, and Naga City. Mao ni siya wala na ipatuman nga quarantine sa Luzon. Ari punta sa Visayas, katong wala na mga quarantine, bawal na magpatuman og quarantine. Wag tango na ang tanang quarantine na ipatuman. Region 4, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros, Occidental, Iloilo City, Bacolod City. And Region 8, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Western Samar, Southern Leyte, Ormoc City, Tacloban City. Mauto sa Visayas. Ari na kita sa Mindanao wala na ipatuman nga bisan unsa nga quarantine sa region 10 ha sa region 10 wala na ipatuman nga quarantine sa ginatibok ang region 10 apil ni ana ang Bukidnon Camigin Lanao del Norte ha Misamis Occidental, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Pastilan ang Cagayan ang akong gikabalaan. Ha? Region 12. North Cotabato, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, General Santos, and Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi, o Cotabato City. Onisya. siya nga wala na ipatuman nga quarantine. So, Region 10, ako lang gitanaw din niya, ah, mag Iligan City, ari? <laughs> ha, wala. Oh, wala. Pero ang Cagayan de Oro City na, ah, nga wagtango na ang quarantine. Mausap kini, adretso ah, na ta sa Mindanao, ha? Kini usap sila, nga mga lugar magpabilin yapon nga gisikyo hangtod sa May 31, 2020. Ha? Mao mga lugar nga magpabilin sa General Community Quarantine. Mindanao ta diretso. Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, Sambuanga City, Isabela City sa Region 11, Davao City, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental. O sa Region 13, magpabiling sila sa GCQ, ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Binagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, o Butuan City. Moto'y magpabilin sa General Community Quarantine. Tanaw na to, nabay bilin sa Mindanao nga magpabilin sa modified enhanced community quarantine. Wala. Ha? Wala. Oh, wa gyud. Luzon lang. Luzon ug Visayas, sa Visayas si City na pod. So mao na nga karong 16 di na ni mapugngan. Ha? Gawas og mapugngan ni sa ato ang local uh, provincial government mangangyok dito posible pa ha posible pa nga makaapila ang atong provincial government no mo ni atong gitan-aw karon ha dayon na ah, daghan kay mga pangutana nga nagtangag sa atong una-una karong panahuna ha ipatuman pa ba ang striktong uh, ah, pagpatuman ah, uh, sa boundaries sa checkpoint sa Lanao del Norte, wala na. Muna ito ang mga uh, ikapangutana. Ha? Muna ito ang mga pagkatanawon kayo. Unsa ka, ha? Hmm. Dayon, magpaabot ah unsa ang statement sa ato ang provincial governor ah nagtuo ko kuno ka sa pagtan-aw nila usa duha lang ka kaso sa covid dili gid nila ni pagbigyan kay ang ilang pagatan aw dili ang proteksyon sa mga tawo kun dili ang ilang gitan-aw ang kaso sa mga nataptan kinanglan mudaghan pa ang mga nataptan ay haipatuman ang laing uh, community quarantine Ya, kita unta nga nagprotektar, no, protection atong provincial government pinaagi ni Governor Angging Kibranza di Maporo naningkamot naningkamot nga maprotektahan ang katawan sa lalawigan sa Lanao del Norte bisan pa man nga ilang nakita nga daghan ang mga gahig ulo nga wala gihapon nagtangod sa ato ang community quarantine. Okay, oras na to alas 8:35 na. Okay, ah, uh, na ta ha, na yuta ani. Nganom dohani ka ah, uh, positive ang Salanaw del Norte. Matun pa din ni, usa ang naka usa ang outpatient. Ug naa ang galing laing nagpositibo ini, asa ni dapit ah, para mahibaw-an nato ni. Hmm, kay uh, kinahanglan isa publiko magyud eh. di man siya pud tabunan di ko ni pwede taguan. So usa ato ning tan-aon, ato ning klarohon, asa ka ni dapita ah? Basa sa tag nga uh, mga text no gikan sa cellphone kay mahay ni sila to ni teleskopyoan. <laughs> maglisod din maglisod na jud no. Ini bitaw nga bata-bata pata. Aha. Medyo maglisod na jud ta. Teleskopyoan tani para maklaro. Arita sa unang texter, siya di ni mahuman tama galas 10 kining mga tik kining mga nagtext Uh, dili ra kay Uh, ah, good EM, uh, ah, Bird Idol. Uh, ah, idol <laughs> idol kayo sa kubana sa iyo sa buntag imo tingog naglanog-lanog ah, is a sa of Honor and God bless and more power yung text niya ala una alauna 28 sa kadahon <laughs> grabe yun ha <laughs> oh, alauna aning text pagiday siya o oh. ah, ala ala una 4 oh ah hmm. I greet ko happy birthday sa akong anak nga si Abigail Buhat ni gikan ni mama and uh, best para inyo I love you salamat kaayo Yetex alas 13.53 kadlawon Sir, uh, morning sir, magpa-shoutout ko niya sa katipunan sapad nila ni Biboy ug Ima. Uh, ni Marie og Ingeng ang nagpa-shoutout si Undo magamay sa Santo Niño tubod uh, Lanao del Norte. Salamat, sir. Ah, alas 4. Alas 4.16 Gitex. Morning, sir. Great lang ko sa kay Kagawad Panindim. Oh. Biasis. Ag, sige na balik-balik nga text. Alas 4.29 Gitex. Ah, Mayong buntag sir, mangutana lang ko sir, asa man ta mangayog, tabang, kay ang akong anak, tuwa sa ligindingan. Ako naman gibasa gahapon. Ha? Gibasa naman ako ni gahapon. Wait lang ha. Oh, mayong buntag sir, mangutana lang ko sir, asa man ta mangayog, tabang, kay ang akong anak, tuwa pa man sa checkpoint sa Linamon kay gipangitaan man sila og acceptance gikan sa kabatagan upat sila kauban sir naa daw ta, ah, naa daw tagka na na-stranded dito gikuha og sakyanan sa tagalalang nga ah, MDRRMC Placer tagai lang kog advisor salamat butadon ang ah, katuning tagalagindingan no katuning tagalagindingan unya karon kay pangayuan sila og acceptance uh, naa sila sa linamon si Kuwait upat ni sila kabuok nga taga kapatagan ah uh, palihog lang siguro arin na lang diri sa ato ang uh, ah, MPRRMO office no uh, pangitaas mong JPP to or kaha pwede diri sa ato ang office of the mayor no kung unsay anayan buhaton ani ari na lang diri sa ato ang rescue center kay rescue hunon man eh ha o unsay uh, pamaagi ini para makuha to imong anak gikan siya lagimtingan pag uli niya uh, dito sa Linamon so naay checkpoint dito gipangayuan siya og acceptance ha nga gikan sa lungsod sa kapatagan sige uh, ari diri sa ato ang uh, rescue center no diha tapan si Maylambang pangitaas si Ma'am Joy uh, pipito para ma-advisean ka kung sa'y maayong pagabuhato ni ana. Hmm. Alas 4.57 gitex. Good morning Idol Birds. Katong naa sa Cagayan muuli ni Gruman na sa GCQ di na to i-quarantine inig uli diri sa Kapatagan. Salamat sa pagbasa. Kanunay minaminaw ni mo Idol Birds. Dere sa Santo Tomas, ayaw lagi ng idol kay usa ra gyud atong idol ang labaw ra gid na makakahong okay um mahitungod sa imong pangutana ni ini dili pa ko katubag ah dili pa ko katubag nganuman wala ta kabalo kung unsa na usab ang ipatuman ni ining new normal ah although wala na siya quarantine wala dili na sa general community quarantine dili na pud siya uh, ah, enhanced community quarantine, wala nagi uh, quarantine nga balaod nga ipatuman. Pagkatawagon na usab kini og new normal. Hmm. Ha? Tawagon ni siya og new normal unsa may paagi aning new normal. Mao pa na ang nagtangag sa atong nahuna. Uh, naay mga nakita nato nga mga balaod nga ipatuman sa new normal gikan sa kauluhan no gikan sa Luzon pero diri gud i-modified man gud na dinhi sa atoa ah, sa probinsya no i-modified sige lang akong basahon ang pipila ka mga ipatuman sa new normal sa akong pagtuo ipatuman gihapon ng social distancing ipatuman gihapon ng pagsuot og face mask ha I don't know kung ipatuman pa ba ang curfew I don't know kung naa pa bay uh, i-quarantine ni ana kung gikan sa laing dapit. Pwede pa ba siya? Ha? Kinahanglan man God ang ipatuman dinhi sa Lanao del Norte sa gitawag na nato nga new normal dili supak sa National Interagency Task Force sa nakauluhan. Kinahanglan haom pwede na to o ka na ipalingkon, pero haong siya. Hmm. Paminaw lang mo sige, dinhi, eh. kay kung unsay mga kabaguhan nga ipatuman dinhi eh sa lalawigan sa Lanao del Norte, unsay mga balaod patakaran nga dili makasupak sa balaod nga gipagawas sa IATF ato nang ipalanog dinhi eh. ha ato nang ipalanog updated man ta ganunay Ah, kanunay tang nagmonitor ang atong problema ani karon ang ato ang net hinay. Atong upload kusog pero atong download ka na mag-research ta. Kartig yung kamanga. Ha? Hmm. Morning sir Aslan ko. Anus adi ay mo balik ang tabo sa bagsakan sa kapatagan. Salamat sir, salamat sa pagbasa. Alas 4.58 na niya gitext. Nag-istorya mi ni Mayor Barry Y. Baguio kagahapon uh, mahitungod sa tabo dunay uh, himuon pang um, panagtigong o meeting hukom desisyon ana ang atoang municipal level sa atong IATF no doon na pa'y pagkahimuon nga mga pagtuon kung ibalik unsa ang ipatuman unsa ka estrikto ang pagpatuman uh, unsaon nga maproteksyonan ang matag usan nga mamalit sa tabo o mamaligya sa tabo mao ni ang uh, ah, pagatan-awon pa pagkahukman o pagkadesisyonan pa kana no pero uh, panalitan man gani og ibalik na siya human sa general community quarantine ang tabo dunay mga patakaran ug istrikto nga ipatuman ni anak ug kana ang atong paabuton nga hukom desisyon sa atuang ang interagency ta, uh, ah, interagency task force sa municipal level ha og mahitungod sa mga tindahan sigurado ko nga after sa GCQ bukas na tanan bukas na ha ang tanang tindahan Ah, depende na lang po dayon sa munisipyo kung saan ipatuman o doon na bay ordinansa ang ipatuman ng liturban <laughs> o resolusyon ba? Pwede ra ba resolusyon? <laughs> Okay. Ah, uh, give text alas 5.11. Ah, greetings mo eh. Hmm, kajot lang. Ah, matod pa ko di M Sir Birds, great ko ni Bibot sa akin, tata alas mo sa mikmik sa akin ang nagpa-great Sir Mita Fernandez Reza Alas 5.15 gitex. Good morning, uh, Sir Verdi. Greet ko sa uh, di na ko ang ako ang pinangga ug mahal kaayo nga banang uh, si Jomel Jeff Tangkay. Puyohoy. Hmm. Jomel, uh, ah, so tayo na lang kung text kadaghan na kayo. Dili na natumabasa tanan. Puyohoy nga naa sa maranding nagtrabaho. Og akong guwapa nga ate, uh, guwapa lagi si Ate Marley Labrador sa Lumon. Kuya Faustono Solomon, uh, ah, BJ Lo Labrado ug si Marjorie Solomon. Uh, Marjon Solomon nga always naminaw sa imong programa. Amping muliya sa inyong trabaho, ano pag-rate? Maricel Labrado Huyohoy, salamat sa pagbasa, Sir Kirby. Sir, good morning. Comment lang. Ingon, dili kasulod at tagalaing lugar. Ganong naa may truck abot diri sa amua ang marka bangon marawi sa lapinig <laughs> ni sir basi na ay gana diha nga to ang taga PIA ah taga PIA man na sila o kanang uh, ah, TFBM Task Force Bangon Marawi ah unsa man na siya nagpundo siya diha ah nagpundo na i-report na sa inyong barangay nagpundo man kayo na siya diha ah pwede na siya muagi Ha? Pero dili siya pwede nga mupundo og dugay. Okay? Kana magong TFBM, uh, ah, gobyerno na siya basing gigamit po na para makalusot-lusot. Hmm, ano man po na. Gipersonal, di mo na pwede personal gamiton, nga naman. Kanang TFBM, appeal ko ni Ana sa una, nganong nadala-dala man na, nga maong sakyanan, unsa may tuyo diha, sa sa si Director General Harold Clavite pa, ang director sa PI, PIA, ubos niya ang pagdumala sa TFPM kuning Task Force Bangon Marawi. Oh. Nganong naa nadala man na ni Mudiha ang maong sakyanan. Hmm. Ato nang ipahibalo ni Sir Frank kumapon ang uh, Regional Director sa PIA no ubos na ni ana ang TFBM. Ubos man as pagtumala gud ni Secretary del Rosario. Hmm, nganong naabot na diha, nganong personal nang daladala diha, dili na pwede. Ha? Dili na pwede kay government owned na siya. Kana siya nga sakyanan Mitsubishi L300 gidonate na sa Mitsubishi dito sa TFBM o gipanag-iyahan na sa TFBM o sa gobyerno kana Once nga government property, dili ni mo na pwede i-service sa inyong balay. Uh, ato na sa taon. Good AM, Sir Ferds. As lang ko, uh, Sir, bahin sa guard. 10 years na sila sa agency pero wala sila SSS. Kay di muhatag ang agency. Salamat sa pagbasa, Sir. Itaho na dito sa dole. Or, isumbong na siya. Isumbong sa dole or itaho na sa SSS para ang SSS mismo maoy uh, ah, musubay personal ni ana sa maong uh, agency. Palihog lang kung text unsa nga agency na kay pwede ta mo tabangan ni ana. Ha? Pwede ta mo tabangan ni ana. Alas 5:48 text Morning sir Perge, please me. Sa water na mo sa Maranding ah, gahapon raman hangtod karon walay agas ni agas na diha ganyan buntag ni ko alas 4 ni agas na ah, I don't know sa ubang lugar mangutan na ko sa tuang water district karon Hi, good morning, sir. Naa, diri sa among barangay ba nakadawat og sap. Pero wala gipalit og bugas kay cellphone ang gipalit Unya wala nagkapalit og bugas, pwede di ay na sir. Ayaw lang basahan ang number. Ug mo reklamo, pwede. Pero naay mo reklamo, di gina pwede. Ha? og mo reklamo ka, mo barog ka dito sa DSWD, MSWD. Ato ora. Ato ona Oh. Pero og taman ra ka sa text, og di ka mo reklamo dito sa MSWD. Pwede gud na. <laughs> ha? Kinahanglan para masumpo na siya dunay usa ka tawo nga moreklamo og barog. Ha? kun dunay ipahigayon nga usa ka investigasyon. Apan kun dili ka mo sa imong kaugalingon o dili ka mo barog o imong gibarugan nga imong gireklamo ng tawhana kay ang iyang nadawat ikan sa social amelioration program iyang gipalit og cellphone wala gyud na siya wala gyud mahimo pero, kung imo ginambarugan, o pirma kag usa ka apidabit, dayon imong ihat isumbong dito sa MSWD nga kana siya nakadawat og sab gipalik og cellphone mao na siya kakita ko hmm. mabawian gid na Good morning Sir Birds Di iba sir kapag naay tagalagyo nga dapat manguli i-quarantine jud siya nganong among silingan dere sir wala lagi gi quarantine ikan man og kagayan de Oro sa barangay Santo Tomas ni sir oy ah malihog ko kap kinsa may kapitan sa barangay Santo Tomas malihog ko kap ha nga uh, mapaluap ko no malihog ko og text kinsa nang pangalan kanang gikan sa Cagayan de Oro nga taga barangay Santo Tomas palihog ko Kagayan di oro ra bagyod. Ha? I-quarantine din na siya. Nganong nakauli man na sa ilang panimalay. Ha? Apil nga layabol ni ana ang iyahang ginikanan o iyahang pamilya nganong nakadiretso sa diha. Ha? Nganong nakadiretso sa diha nga dapat moagi na siya sa usa proseso. Hmm? So posible ni makasuhan. Oh. Palihog lang, i-coordinate, palihog sa inyong barangay, isulti sa inyong barangay, nga gikan na siya kagayan, nga naan, nga nakadirekso man sa ilang balay, nga kita na ning nga maproteksyonan na to, ang ato ang lungsod, ang atong barangay, uh, para dili kita mataptan sa sakit ng COVID-19. Good morning, Sir Perdi. Mangutan na lang ko kung open na ba ang opisina sa motor. Oh. Ayong pagpaminaw dalis barangay Dungguan, galanog-lanog pod ang BYB. <laughs> Ah, Dereser, salamat sa pagbasa. Ah, motor center wala pa. Pero I don't know ah, ha, kung kasekreto silang open. Pero mga mot, ah, mga appliance center o mga motor kuan ah, wala. Serado na sila. Okay. Sir Ferdy, good morning. Uh, di na may adlaw alang sa tanan usa ni morning di di na may adlaw alang sa tanan nga barangay nga malugsong mulugsong maayo unta at tulog domingo aron makapangumpra og makasimba pod wala pa man poy misa ha wala pa man poy gilusad nga misa wala pa man poy gilusad nga bisan unsa nga panagtigom Ha? Wala pa man po'y gilusad nga bisan unsa nga panagtigom sa mga religious sector. Kay under kita sa GCQ, wala pa gihapon. Okay? Mayong buntag dahil eh, ni uh, SB member Perlito Gonzaga. Okay. Good morning, Sir Ferns. Ngano man na nga hingdawat man ang kapitan o konsihal sa barangay hmm, ani barangay Lanao del Norte palihog ayaw basahag kung number unsa man ni eh. ning dawat ang kapitan unsa may kang gidawat oh good morning sir Pers ngano mana nga hindawat man ang kapitan o konsehal sa barangay hmm. palihog ayaw basahag ang number di palihog po di na ko basahon ang barangay unsa may kang gidawat ha unsa yung gidawat oh sa lain ning lungsod ha dili to ah o, lungsod na Asbaroy. Sir Ferns, 4 piece ko sa una pero naputol na ko. Wa ko kaapil sa SAP kay lagi four piece ko. Pero sir, naamang ko'y kauban nga 4 piece nga nakadawat man sa SAP nga pariho man ni nga putol na sa 4 piece. Sir na uh, sir na aman ko'y kauban purpis nga nakadawat man sa sap nga pareho man ni nga putol unya nag later pa gani siya sa 40s nga dugay naman siya giput nana sa giputlan depende na lang ga sa pag-validate sa DSWD 40s ka naputlan ka oh. then posible nga na, back, na blacklist ka ali na ka pwede ka dawat kay na blacklist ka oh uh, atol sa 40s member pa ka uh, doon na kay gihimong kalapasan sa balaod sa 40s na nadiskitaan o gitangtang ka. Usa-usab niya na, ah, purpose member ka, iwagtang na ka sa pagka-purpose beneficiary, kay may asenso na ang imong kahimtang. So, di na po ka mo, mo dawat sa social amelioration program. Ang katong kauban ni mga purpose, posible, nga na po, ah, now, tangtang siya sa purpose or inactive na siya sa purpose, sa lain nga hinungdan, o padayon siya uh, lisod ang iyang kahimtang o nakadawat sa, sa social amelioration program. Ang nakatubag sa insakto ni ini langga, nag-text na to karon kining MSWD or inyong municipal lane. Na mo gini makatubag. Mo ni makatubag sa imuhang pangutana. Alas 6:54 getex. Good morning kuya, as ko kuya, taga-poblasyon ko kuya, dayo nagtrabaho ko sa Iligan. Naaptan ko quarantine diri sa poblasyon kuya. Dayon gusto na unta ko mobalik sa Iligan kuya para mo trabaho. Unsay angay na kong buhaton kuya ug ang unsay angay na kong kuhaon para makalusot ko paingon sa Iligan. Uy, magmotor raman ko kuya paingon sa Iligan. <laughs> Salamat sa pagbasa. Murag na misita ni din ba? dahil naaptan og lockdown <laughs> kay wal dili pa ulion sa uyab <laughs> okay inani lang imong buhaton sir uh, una mo kuha ka og health certificate dinhi og do na usay tanawa sa Facebook sa Iligan ah, tanawa sa Facebook sa Iligan dunay proseso dito no naay mga proseso nga balik Iligan program tanawa lang sa Facebook ha tanawa lang sa Facebook kung unsay uh, mga mga requisitos nga gikinahanglan ha unsay mga gikinahanglan nga requisitos okay hmm. okay lain nga text atong taga nagigong pagtagad good morning uh, Ingon, ah, ah, ingon na ana emission test LTO. Wala man lagi salamat pag kinsay ingon nimo. Kinsay ingon ninyo nga naay emission test ah, sa tupod. Diba gibalik-balik na to dinhi ang emission test naa sa pagadian ah, mulabi ah, Tanggog City, Usami City, o Roqueta City. Pero, kung kahapon Adto kay magpa-emission, sirado pa. Kay gi-explain ba yan na ni LTO Sultan Malik? Ha? Gi-explain na ni LTO Chief Sultan Malik, asa ka ka nakapaminaw, ah, basing diri-diri. <laughs> oh. Ah, hangtod nga dili mag-open ang ilahang system although open na ilahang office pero dili pa open ang ilang system, dili pa na mo-operate ang emission testing center. Ha? Atong i-replay. Ha? O basin, dili ni dire naminaw, asa ka ni siya naminaw. Ha? Kaya ang naminaw dire, klaro og tinaw mo dito. Oh. Good morning, kuya. pag-greet ko ni Ann Janet. Sayang adlaw natawhan. Happy and birthday! iyan yung barkada sa Kulang Kulambugan. God bless you. Salamat kayo pagpaminaw tayo Bugan. And uh, good morning Sir Perdi Mangutana, unta ko. Akong pag-umangkon, uh, lang ha. Akong pag-umangkon ng utang og motor, unya wala niya nabayaran atong April bali isa ka bulan. Ha? Isa ka bulan kay wala pa man office unya kay gikuha man sa iyang kumiker ang motor kay gideposit sa iyang balahi pwede ba na nga dili man siya kung kumpanya gikasukan pa niya o gilapar ko gitiunan pa daw armas ay sus kini may nindot kay ni ha unsa man buhaton ani sir perde diri ni nahitabo sa boundary sa Tsakungan ug na bista kini mo'y lindot kini kabagon ha adto karon dayon sa police station ha kana kung kumiker na siya wala na siya katungod ha kung kumiker ka na siya wala siya katungod ipablater siya dito og karnaping ha kay di man iyaha gawas og nakapangalan sa iyaha ang motor o nakapangalan na sa iya. O, oh, nakapangalan na nimo. Ipablater dito, ibutang, nga gikarnap imong motor aning tawhana. Kay nganong iya man ang gikuha. Nga kumiker naman siya. Dili man po siya pabayaron kung kana imbargoho na sa kumpanya. Dayon, usapa. Gilaparo, gipiunan o karmas, pangitaon ta ng armasa. Ha? Maunay kampanya karon sa atuang PNP. Republic Act 10591. Oh, bag-o ra galing ka ng over og armas ni atong nakalabay si Mana. Ha? Adto karon dayon, ha? Adto sa PNP Police Station pagkikitay atong hiping nga si Police Major Rodolfo M. Domoyapon kana ha tabangan kanya kung imo bitaw ning kasuhan kining dakuha sa motor nga kumiker Kunya nakapangalan nimo, ha? Makasuhan na siya karnaping, kabalo ka ang karnaping nan bilapol kung walay piyansa. Oh. Oh. Adto sa police station karon, ha? Kay para mabalita na to ni ugma kay makuha mo gid siyang posisyon. Ha? Makuha gyud na siyang posisyon. Ebidensya na nga iyang gikuha gikarnap gikuha gud niya nga walay nimo walay pagtugot gikan nimo kunya nakapangalan nimo bisan kinutan Ini gwapo ni. Ha? Ato ng atangan. Tawagan ka niya. Ha? Okay. Good morning, uh, Sir Ferds. As lang ko ba if na ay confirmed positive case diha sa ato ra ni klarohon? Ako ra man siguro iwa nakabalo ani. Ha? <laughs> Ah. Sige ato ni klarohon bi. Wa may nang reply ani. Ha? Wala nang reply. Oh. Nag-text ang Dr. Riponte, wala pa nag-reply. Magkuha tag laing source. Kinsa man eh. Aha. Okay, ah, uh, sir. Ang ah, kapitani sa barangay Santo Tomas, Arnolfo N. Ganom, pwede imo i-forward ang nag-text bahin atong gikan CBO nga wala naga-quarantine. 24-7 mega duty. Ato na lang Eros Kapitan. Ha? Ako ning uh, ah, kajut lang. Uy. Aha, manigi positive. Uy. Ah, kajut lang ha. Mo ba? Wala lagi ko kabaloan eh. <laughs> Ato raguning i-kumpirma. Ha? ato ni ikumpirma. Ha? Doon ay ga-text na to, ga-chat nga, ami kalat nga message. Pero dili ni, wala pa ni. Ha? Ato ni ikumpirma. Klarohon ta ni Oh. May kalat ni nga message. Pero wala pa ni na-confirm. Ah, uh, admitted provincial public hospital last sa to pamikalat pa ni nga message. Ato ning tan-aon Ah, klarohon na to ni. Wala pa'y confirmation. Mao din daghang kinangutana nako kung doon na may positibo din sa kapatagan. Klarohon tani ha. klaro Klarohon tani. Ah. Hmm. Sabi ni. Retired Sergeant Sobrano Perds po, Proctress. Gadget lang, gadget lang. Gadget lang ha. Ato ni klarohon ha. Ako ni klarohon manawag sa ko ha. Ah, wala pa'y confirm. Kay amo ah, confirm man good ni ini, ha? Amo ah, confirm man good ni ini. Taga DOH dayon. Ah, no, ah, ang mo confirm ni ini. Uy. Gadget lang, murag nabalaka bi adyo ko ani. Eh. Kajut ha? Hmm. Oh? Unsa kay plano ani og tinuod man gani ni? Ha? Posible bang i-lockdown na diha? Koy. Bigay. Para ato ni makumpirma kajut lang. Para ato ni makumpirma kung saan ni katinuod nga mikatag karon sa social media pero wala pa confirmation. Ah, pero nagkat mao ding daghang nangutana. Ha? Mao ding daghang nangutana ato ning tutugan. Ito lang ha. Ah. Arni sa tas pahinumdom kay ato ning klarohon. Aksyon matag kabalaka ni. Ha? Aksyon matag kabalaka ning uh, mao nga iskutanan. Ah, mas maayo nga naagi kong permission. Actually, ga-text ko ni Dr. Teresa Reponte. Wala man siya reply pa. So Atok ni kelarohon ha Kelarohon sana atok ni ha Hmm Jodlah aku saya kiplastar kan jod Hmm balik tao man lamang na yung pipila ka pahinomdom. Okay mga kaigsunan, oras na to alas 9.24 na mga suking tigpaminaw. Katawhan lungsod sa kapatagan, ah, mag awhag kami kaninyo kung mahimo lang unta sugod karong adlaw dili sa kita mugawas sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Kung mahimo karon sugod karon adlaw tagalungsod ayaw sa kamugawas sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay tune in mo kanunay sa ato ang radio station ah Kasamtangan nagkaroon naglihok ang atong lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Kapatagan o uh, ah, I don't know no, saan na to ni saan ako pag-istorya ninyo ha uh, from reliable source doon na na'y ginudahan ha doon na na'y atong ginudahan nga nagpositibo sa COVID-19 sa usa sa mga barangay na lumulupyo sa usa sa mga barangay sa lungsod sa Kapatagan. Uh, ah, bukot pa na mo kining uh, ah, uh, ipaklaro o ikumpirma mahitungod ining uh, maong nagpositibo sa COVID-19 o uh, kasamtangan nagkaroon nagpahigayon o contact tracing ah, sulayan so, na pa pagkuha ang uh, ato ang uh, ah, sulayan na to no, ah, although busy pa kayo ron I don't know uh, ato municipal mayor ato pang sulayan og kuha og impormasyon sulayan pa na kuha si Dr. Uh, uh, Mendoza o uh, iyahang uh, statement. Misulay usap kita og text ni Dr. Teresa Reponte and uh, ah, until now wala pay reply. Um, among awhag na lang. Awhag na lang nato no. Inisyatibong awhag sa katauhan, sa lungsod sa Kapatagan kung mahimo stay at home sa kita karon. Ha? Stay at home, ayaw sa kamo gawas-gawas, ayaw sa kamo pagsuroy-suroy, ayaw sa kamo pag uh, adto bisan asa. Membro sa tanang pamilya ninyo, stay at home sa ta. Ha? Kakami din hi uh, ah, sa BYBFM uh, ah, muhatag ra kami og insaktong impormasyon ninyo uh, ah, ni ana din hikaron ang DOX Region 10 um, I don't know sa ako nato ni pagistorya ninyo dili di, uh, although maingon ko hanas ko sa pagistorya pero kini nga sitwasyon lisod Busag iawag na to ang tanang katawhan sa tibok lungsod sa Kapatagan. Ayaw sa mo og gawas sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Stay at home sa kitang tanan. Kapurog-purog akong unod ang um, Muhatag kaming update ninyo. Muhatag kaming update ninyo. Karong taon taod ang awhag lang sa karon ako mahimo dili kita mugawa sa atong tagsa sa kapanimalay ilabi na dinhi sa atong sentro sa lungsod sa Kapatagan. Sumblion na mo, mag-auhag kami kaninyo karon. Stay at home sa kita. Ayaw sa mo gawas sa inyong tagsatagsa kapanimalay. Ha? Sumblion ako, giauhag ang tanan. Ayaw sa mo gawas sa inyong tagsatagsa kapanimalay. Diha ra kita, no? Diha ra kita sa tuwa. Um, Mukuha na kita og igong impormasyon karong taon-taon. Ako di na akong kabalo kung sa akong istorya ninyo. Ha? Di na akong kabalo kung sa akong istorya ninyo. Basta mao lang yun eh akong ibalik-balik og pahimangno kaninyong tanan, kanatong tanan sa lungsod sa kapatagan. Stay at home sa yun kita karon. Ha? Ayaw sa mong gawas. Ha? Ayaw sa mong gawas. Ah, di pa nagpahigayon na karon o contact tracing. Ato ning uh, buot ikumpirma ah, ang kining maong uh, nakut na kalap nato nga impormasyon from uh, reliable source o uh, buot natong mubahaya gayon ni ini ang ato ang taga Department of Health or uh, atong uh, municipal mayor or ato ang uh, provincial health officer uh, sa kunay bawaan uh, contact tracing na sila karon usag iauhag nato ang uh, ang uh, tagsa-tagsa ka mga lumulupyo sa lungsod sa Kapatagan pundo sa kita sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay Okay? Maminaw CD sa BYB FM. Magmonitor me karon ah paningkamutan na mo, monitor na mo kini 24 oras. Hanton nga mag-sign off kita. Stay at home sa lang kita tanan. Atong paabuton ang uh, hukom, no? Kung sa ang hukom, sa tuang o rekomendasyon sa atong interagency task force unsay uh, ah, makuha kita og insaktong pamahayag gikan sa ato ang uh, municipal health doctor or sa ato ang provincial health doctor mahitungod sa uh, kining uh, gikataho nga nagpositibo sa COVID-19 nga lumulupyo sa lungsod sa Kapatagan. Okay? Okay, ah uh, bubalik sa siguro ko human lamang niini. Ah, pipila ka pa hinungdong. Basta hangyo na to sa kadaghanan na tong katawhan. Stay at home sa kita, lungsod sa Kapatagan, dili sa Pugawas, uh, hangtod nga walay official statement Mora ba niya itong ikabalakan kay uh, karong adlaw nga Bernes mugawas na kita sa GCQ. I don't know kung unsay hukom ni ini sa ato ang mga kadagkuan unsay mga rekomendasyon ni ini sa atong kadakuan Um, dunay mga atong uh, maingon nga 90% na no nga doon ay pasyente din eh sa Tagalunsod sa Kapatagan nga nagpositibo sa sakit nga COVID-19. So giawhak na tong tanan, stay at home, dili po gawa sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, manghuga sa kamot, uh, kundi kalikayan, magmas, uh, ipagawas ang proper hygiene, alcohol, kanunay, ha? Um, kahit saunan, dinhi sa lungsod sa Kapatagan ang atong local government unit ang atong municipal health office ang atong uh, ah, MDRMO naglihok na karon uh, mahitungod sa gikataho ni ini okay so amping sa tantanan ako ni balik-balik dili sa kita mong gawa sa atong tagsatagsa ka panimalay lungsod sa kapatagan dili una kita magsuroy-suroy sa sentrong bahin uh, padayon nga gihimo karon ang mga lakang nga angayang pagabuhaton posible karong adlaw dunay ipakanaog sa hukom ang local government of uh, kapatagan pinaagi sa paghimuon nga posible emergency meeting kauban ang interagency task force uh, buot na to kining ipaabot nga to sa katawhan nga pa ah, gipahigayon ang usa nakakaroon ka contact tracing apan ang detalye ni ini kinatibok detalye ni ini ang ini niyo karon taon ha okay um, I don't know usahaw ah, na ko pagpasabot og istorya ganinyo no uh, 90% nga na nay nagpositibo sa COVID-19 dinhi sa ato ang lungsod okay mubalik sa ka uh, mubalik ako human lamang ning uh, pahinumdom no pag ako Mga kaigsunan na subok kayo no? subok subok kayo nga palandungon nga dunay nagpositibo din sa lungsod sa Pagtagan. Apan uh, ang detalye ni ana ato ra niya hang uh, atong uh, atong uh, pagasayran niya no uh, sa akong uh, halimbawa ni ini uh, titiod na kini sa ato ang uh, ah, isolation area sa Kapatagan Provincial Hospital og uh, ah, baguhay lamang may gawas ang iyahang resulta okay so ah uh, adjot lang mga sokintik kami now Hello. Hello. Ah, oh, lang. Ah, ah, ah. ah. Ito, nag-ano ko na board para bago John? Ah, sige, sige, sige. sige. Ah, okay, okay. Okay, ah, uh, doon ay daghang pangutana, ha? Ah? do ah, Dodi Hemfords, uh, ah, isulti unta, unsa nga barangay, aron ma-aware, ang tanan, no. Dili ako ang right person, ana. Dili ako ang right person, natay protocol nga gisunod. So, uh, napay mga decision making, no, napay decision making nga kinahanglan, ah, na decision making nga kinahanglan nga uh, ah, uh, ah, pagabuhaton, pagasundo na to. So ang amo lang istorya ninyo karon pinaagi sa akong pagdugtong ato sa reliable person. Nagpositibo kini sa COVID-19 uh, ah, almost 2 weeks igawas ang resulta pero ah mo tanaw karon na anytime of the day dinhi eh, sa BYP FM tune in lang mo sige dinhi. Kay anytime karon ang ah, mga karon dili pa nato madisturbo ang ato ang municipal mayor ug ato ang municipal health doctor. Nga naman, uh, naad na dinhi karon sa lungsod sa Kapatagan ang taga DOH Region 10. And nagpahigayon sila of contact tracing. Ang uh, ang uh, toa lang ni ini ah dili man nato ingon nga taguan ha dili nato ingon nga taguan dili nato ingon nga kinahanglan ipahibalo mo gini sa katawhan pero do na dayoy right person ini nga maoy mo pahayag dayon nagtuotan ni ini nga ang ato ang provincial governor governor Emilda Angging sa Dimaporo magpagawas og official statement ni ini sa pagkakaron ang giauhag nato karon <clears throat> ang giawhag nato karon katawhan sa lungsod sa kapatagan ayaw sa among pagsuroy-suroy ayaw sa among paggawas-gawas sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay ha ang uh, assurance lang ni ini na isolate na kini dugay-dugay na uh, na isolate kini siya uh, dugay-dugay na apan gumikan sa kadugayon sa test no kay gatuotan ini nganong dugay ang resulta sa test kay dito ni siya gitest sa RITM gayon no dito na padala yang swab sample dili sa Davao uh, mao ni atong pagtuo ha pagtuo ra nato ni pero kinahanglan nga uh, ah, unahon una no ah, atong atong municipal mayor uh, gatuo ta nga magpatawag siya og emergency meeting sa IATF kay mao kini mo rekomenda kauban ang taga municipal health ah, unsay rekomendasyon niini so paabot lang ta ug unsay rekomendasyon og uh, sa tuang interview posible karon na karong adlaw uh, sa atuang municipal health doctor ni nagtext na ni Dr. Teresa Reponte apan na uh, wala siya ga-reply og ato siyang gisulayan og tawag wala pud siya nag uh, uh, nagtubag so siguro busy pud siya no isip usa ka uh, provincial health doctor no so ah uh, ang uh, sugyot lang nato niini stay at home sa kita sugod karong adlaw ha uh, ah, katawahan lungsod sa kapatagan stay at home sa kita dili sa kita mugawas dili sa kita magsuroy-suroy kung uh, walay importante nga adtuon ayaw sa muglakaw pundo sa sa balay uh, ipahigayon ang usa ka proper hygiene kanunay manghunaw o uh, ah, kanunay magmonitor sa BYBFM. Anytime karong buntaga uh, ah, kung unsa man ang mga hukom nga pagahimuon sa ato ang munisipyo kay uh, base sa balaod diskresyon sa usa ka local government unit o sa usa ka local chief executive kung unsa ang iyang pagahimuon nga mga hukom ni ining susama ni ining nga sitwasyon. Nalipay na kita mga kaigsoonan kay ang kato nagpositibo dito sa Malingaw tubod. Negatibo na. Noon anay resulta kagahapon lawa, negatibo na mahitungod sa sakit ng COVID-19. mm. Dayon na uh, jot lang, ha? Ah, uh, ang atoang uh, paghimuonan ni karon mao ang pagsuporta sa tuang ang uh, pagkooperar sa tuang ang ah, uh, LGU pagmonitor kanunay sa mga na-involved meaning uh, ah, o sa pamilya ingon man sa uh, sa pagmonitor sa uh, sitwasyon sa pasyente uh, kumusta ba ang iyang kahintang ug asa pa ni siya karon uh, ah, nahimutang. So far unsay plano pagadadon ba siya sa Cagayan de Oro City or uh, ah, dire ra ba sa atoa uh, ah, hinoon naka-isolate man ni siya kay naa man ni sa atong uh, old provincial hospital. So posible dunay mga ipang-isolate ni ini nga mga uh, close contact niining maong uh, nagpositibo karon sa COVID-19 o uh, ah, the best is ang pagampo alang sa tanan. Okay, so mao sa niya atong ikatunol ninyo nga partial information nga atong nakuha uh, dili sa nato pwede nga disturboon ang ato ang municipal mayor Kay nasayon ko naglabad yang ulo ron. Kay naa sa iyahang gahom karon ang uh, hukom sa area kung asa kini ang maong uh, ato ang nagpositibo sa COVID-19. Ang awhag lang uh, ayaw sa kamong gawas sa inyong tagsatagsa ka panimalay. Okay? Ayaw sa kamong gawas sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, uh, lungsod sa kabatagan. Kung walay importante nga adtuon dili sa mugawas ilabi na sa mga hamtong o sa mga nagpangidaron og say 60 anyos pataas o sa mga bata. Um, nasayod mo, kamuntanan, katawan, unsa ka istrikto ang pagpatuman sa lungsod sa kapatagan alang sa pagprotektar nga makasulod dinhi ang COVID-19 apan uh, dili nato kalikayan nga dunay nakalusot ang atoa na lang niini karon among paningkamutan nga magakuha kami og igo og insaktong impormasyon og asa kini sa gikan siguro atong provincial governor mo imo pahayag ni ana aha kini sa gikan bisa niya posible nakuha ang maong uh, sakit nga COVID-19 ah uh, kinsa iyahang mga naka-close contact aha siya mga aha siya uh, ah, paingon sa dihang uh, wala pa siya nagkitai og sintomas dayon na uh, ang pamilya, no? Ang pamilya ni ini uh, ah, iagi sa usa ka proseso. Possible ni ini ha. Uh, ako alang sa ako alang una-una posible nga I don't know rapid test or swab test ang mga pamilya ni ini nga naka-close contact. Um, so far ang good news nga ato ang nakuha kining nagpositibo dili nila agan dili suruyan no dili suruyan pero posibleng uh, ah, uh, ang contact tracing nini pangutanaw ni aha ni siya nakaadto aning pipila ka mga adlaw uh, kinsa iyahang na close contact o asa kini nga gikan o asa sa gikan nagbiyahe. Ang uh, partial information 67 years old ang uh, mao nataptan sa mga sakit ng COVID-19 naa na may detalye kung asa ni siya nga barangay o asa ni siya nga puro pero dili pam namo kini ikahatag until nga dunay ipagawas nga official statement ang atoang municipal health doctor atong municipal mayor o atoang provincial governor o atoang ah, provincial uh, officer health officer nga si Dr. Teresa Riponte. Gumikan nga sila ramang ang dunay authority ni anak ng pahayag. Okay? So, hinaot ni, ha? Ayaw lang ka mo kabalaka, ayaw lang mo kapanik, kaya naka-isolate kini. Ang kihimo ni ini, naka-isolate kini siya, karon dayon ah uh, dunay contact tracing na nga gihimo no time walay oras kini alang sa pagblame walay dili kini panahon alang sa uh, ah, pag kung isa responsable ni ini Ang uh, ang uh, ah, gitan karon lang kay dugay na ni siya na isolate, ha? Uh, ako na ibaw ana Dugay-dugay na ni siya na isolate sa ato ang uh, old provincial hospital dayon ang resulta dugay kay migawas kung tinuod magaling ni nakuha na ko nga impormasyon ha ah uh, swab test ni siya April pa gatuo ta nga ang uh, ah, pag swab test ni ning uh, ah, bulan sa April wala pa ang Davao wala pa nag-operate ang Davao so gi dito ni gi padala sa RATM sa kauluhan mo ning uh, ah, dugay kaayo ha almost 2 weeks ay ha migawas ang resulta So, uh, sabihan na PUI na siya o gi, ila siya nga PUI, gidalan siya automatic sa uh, kining atong isolation area sa Lanao del Norte. Dayon ang pamilya na lang karon ang uh, gihimuan o contact tracing atong yan po atong mga frontliners diri sa lungsod sa Kapatagan. Ha? Iyan po na to itong mga frontliners diri sa lungsod sa Kabatagan kay sila mo ay nag-contact tracing kauban ang uh, ah, pwersas kapulisan kung ko masayop. Ang uh, ato ang LGU, ato ang uh, ah, iyan po na to, ato ang uh, ah, MDR mo. Pinanguluhan ka ng Ma'am JPP Toya. Sila. Atong health, pinanguluhan ni Dr. Uh, Dr. Mendoza. Ato silang i-pray na protektahan sila sa tanang panahon. Uh, sila manigpahigayon ng contact tracing karon. So, um, I don't know kung sa akong istorya. Ha? Uh, siguro og uh, naani sa laing uh, lungsod mahandol raw ta nato inaning isyu karon diri sa to alisod, lisod kaayo no uh, lisod kaayo unsaon nato paghandol sa maong uh, hiskutanan basta nga uh, ang ang uh, sugyot na lang ini sa ato ang uh, mga kaigsuonon, kawi kaigsuonan nga naa no dinhi sa sulod sa lungsod sa kapatagan. Ayaw sa alam mo sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Ah, uh, likayan sa nato ang pag-anhi no sa mga daghang tao pagtapok-tapok likayan nato. Likayan nato ang uh, pag-anhi sa sentrong bahin diin makita nato ang daghan disog sa katawan ang uh, mahatag lang nato nga assurance karon ani ana karon ang taga DOH Region 10 uh, ah, gikan sa uh, regional office uh, nitabang sila karon sa ato ang mga health uh, alang sa usa ka proseso kung say maayo buhaton uh, posible nga uh, mahiapil sila sa basin no basin basin maapil sila sa meeting uh, karon din eh, sa Interagency Task Force. Um, nakugang ni. Kami din sa munisipyo nakugang. No, mahito mo sa mga balita. Ah, uh, no, um, I don't know, dili, dili ko ka istorya, no, dili ko ka istorya kung sa mong uh, ah, isugyot ba sa ang among ka istorya ni ini karon. Ah, ako uh, ikasulti. Stay at home tatanan. Ha? stay at home dili sa mugawas-gawas dili sa musuroy-suroy ah mupalit lang kung unsa ang angay paliton sa kinahanglan sa panimalay ang um, gaplano na usap kita nga uh, work from home no um, Pasalamat kita sa atong kahimanan nga bisan kita sa atong panimulay maon er, air uh, maka maka air gihapon kita. Ang uh, buhaton nato karon uh, ah, sublion ako gihimo na tanan sa atong lokal nga pagamhanan naa na ang DOH Region 10 na adin karon sa lungsod sa Kapatagan. Uh, nag-alayon sila, nag-instruction sila kung unsay ang buhaton mahitungod sa ahimuon nga ilusad karon nga contact tracing um, dili ang may mabalakang katawhan kay na-isolate kini sa dugay-dugay na nga panahon sobra na sa 14 ka adlaw Bag-ohay lang nga uh, ang resulta kung dili ko masayop kagahapon adlaw. Di na na kugang ang kadaghanan no uh, mahitungod ni ini. Um, Ah, at wapakita na sa iyon kung unsa na ang kahimtang sa nagpositibo sa COVID-19. Um, uh, lisod. No, lisod. Lisod kayo. Susama po siguro karon ang una-una sa uban sa mga frontliners. Iampo lang na yun nato sila kay nasayod ko nga sila mismo mga frontliners nato dinhi sa kabatagan nabalakan usab kay sila mo'y um, mo mo pahigayon sa contact tracing nga posible ang uh, nakahalubilo ni Anto no uh, nakahalubilo ni Antong uh, maong pasyente posible nga nataptan sa o posible nga dunay dakong posibilidad o dako og gamay nga posibilidad nga mataptan usab dayon kadtong uh, nakahalupilo mataptan usab ato lang iampo unta nga susama sa nahitabo sa malingaw tubod nga ang iyang kauban sa pamilya sa ilang panimalay uh, negatibo negatibo tanan sa uh, ah, COVID-19 sa gipahigayon nga swab test So lisod kini lisod kini para sa mga frontliners Lisod kini para sa lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Kapatagan. Lisod kini para sa ato ang local chief executive kay uh, naa sa iyaha ang gahom ug hukom mahitungod sa mga inani nga sitwasyon. Ah, sa mga nagtan-aw nato sa live, ah, posible nga dili na kami ka live karong taon-taon no kay ah, posible maglupat na gini uh, ah, awhag lang namo sa tanan kadaghanan tune in lang ha? Ah, tune in lang mo permente karon sa BYBFM anytime mo pagawas og statement si Dr. Mendoza so layan nato kontak usab ang ato ang provincial health uh, doctor uh, health officer Dr. Teresa Reponte Simple usap mo pagawas og statement ang ato ang uh, ah, local chief executive. Ang ato ang municipal mayor. Usa among giawhag ang kadaghanan katawhan. Ayaw sa kamong gawas protektahe ang inyong pamilya, protektahe ang mga membro sa inyong uh, ah, panimalay. Um, Ayaw sa kamong gawas kung dili importante ang inyong gawson. Ayaw sa kamong palit sa o ayaw sa kamong anhi sa atong sentro uh, posibleng uh, magdasok uh, ang katawhan, no? Pasensya na sa mga naka-schedule karon, no? Advice lang ni, advice lang ni mo ha. Ah. Pasensya na sa mga naka-schedule karon nga barangay. Ang naka-schedule karon adlaw nga Miyerkules Lapinig Marcos, Kidalos, Chakungan, Suso, Corbada, Santa Cruz, Butadon, San Vicente de Asis o Concepcion. Kung mahimo lang, ha? Kung mahimo lang, ayaw sa mo o uh, pamalit karong adlaw. Ayaw sa mo gawas sa inyong tagsa tagsatagsa kapanimalay. Himuon sa nato nga ipatubo ipatigbabaw sa nato ang disiplina, disiplina sa atong kagalingon ah Um, wa, wa na ko'y kaistorya. <laughs> ah Lisod. Lisod kayo. Lisod kayo tanan. Ha? Ah, nga, nahita po na din sa itong lungsod. No? Ah, ako lang ahat, ihatag ang assurance ninyo na naglihok na tanan karon tanan tanan dinhi puwersa sa ato ang munisipyo Nasayod mo kung unsa ka abtik, unsa ka uh, unsa manglihok ang uh, tuang LGU kapatagan. Unsa ka paspas ang ilahang pagabuhaton nga desisyon sa tuang mga health officer dinhi sa lungsod sa kapatagan atong kapulisan nasayod mo kung unsa sila manglihok Busak dili to angay kini ikahadlok o ikakap ikabalaka o di kinahanglan lamang to ang katawhan ang inyong kooperasyon sa matag usa. Kooperasyon karon, ha? Kooperasyon pagtimbayayong pagtabang usaon ninyo pagtabang ayaw mo gawa sa inyong panimalay. Diha mo sa inyong panimalay. Mao na inyong tabang. Dako kay ng tabang, ha? Nga kasamtangan pag gipahigayon karon ang contact tracing Bisan pa og wala na GCQ, karong maabot nga 15. Disiplinahon sa nato atong kogalingon. This is Countryside News Channel, your official online and cable news channel, giving you the latest information from the province of Lano del Norte, Countryside News Channel. Mayong ug adlaw mga lumulupyo sa atong pinanggang probinsya sa Lanao del Norte. Ako karon aniya sa inyong atubangan aron magpahibalo kabahin sa atong usa ka residente sa munisipyo sa Kapatagan, 67 years old nga lalaki Minyo. Upat ka bulan sa wala pa ma-admit ang usa ka pasyente nakatagamtam na kinig ubo og sipon nagpakonsulta sa usa ka doktor ug nagprescribe kini kaniya og doxophilin isa kasi mana sa wala pa na-admit ang maong residente, reklamo na kinisiya ug isod paginhawa, gihilantan, ubo ug sipon. Ug adunay kaluya sa kalawasan. Pila ka oras adesir siya gidala sa Kapatagan Provincial Hospital. Sa dihang gidala na kini sa hospital, dali siyang gitabangan sa atong emergency room physician gipailalom dayon sa X-ray o girefer sa atong old Kapatagan Provincial Hospital nga maoy atong isolation facility. Naila ang maong pasyente nga hypertensive diha sa pag-imbestigar wala kini siyay travel history ngadto sa mga lugar nga adunay COVID-19 local transmission o nakaduol sa usa ka COVID-19 nga pasyente. Ang iya lamang giingon ni adto siya sa usa ka simbahan sa kapatagan para mudagkot og kandila. Since April 29, ang baong pasyente anaa sa atong isolation facility. Kaloy sa Ginoo, he is well and recovered. Gipailalong siya sa utro nga OPS-NTS swab test ni atong May 12, 2020. Ato dayon kining gipadala dito sa Department of Health Region 10 ang maong specimen. Contact tracing was already done. Ang mga health personnel nga ni handle o atiman sa maong pasyente gi-appeal sa atong tracing o naka-schedule na sila for testing. Sa mga katawhan sa probinsya, ako naghangyo kaninyo nga dili magkumpiyansa o maglaroy-laroy. Sa katong mga gitugtan nga manarbaho, diretso na pauli sa balay pagkuman ug katong mugawas sa balay para mopalit sa mga panginahanglanon ayaw na kamo pag sa mga lugar paghuman ug pamalit kaysama niini nga pasyente nga wala ni adto sa lugar nga adunay COVID-19 transmission ug wala nakaduol sa mga tawo nga nagpositibo sa COVID-19 na infected naman hinuon dako kini nga katingalahan busa mas maayo Sundon lang nato ang hangyo sa atong mahal nga presidente Rodrigo Roa Duterte nga magpuyo sa balay. Dili lang mugawas og muadto sa bisan asang lugar. Kinahanglan magsuot kamo og face mask ug kanunay nga mag-obserba sa social o physical distancing. Kinitanan akong gihangyo para kita maluwas ug makalingkawas niining sakita kay ikaw ug ako mauray makapakgang aning COVID-19. Daghang salamat. God bless Lanao del Norte.